हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि यहां पर भी मैंने पावर फंक्शन यूज किया है और यहां पर डेफ यानी कि डेफ नाम का जो कीवर्ड आता है पाइथन में उसको यूज किया है तो यहां पर इसको यूज करके मैं कैलकुलेट करा रहा हूं पावर अब ये जो है प्री पहले से दे दिया गया प्रोग्राम में अब यहां लिख दिया 4 यहां पे 3 है तो यहां पे 3 मैंने चेंज कर दिया तो यहां पे 4 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ यहां पर एक बार इसको चलाते हैं रन कराते हैं देखते हैं क्या आता है आंसर तो यहां पे देखेंगे तो 64 आ रहा है 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 इसी तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं यहां 5 करिएगा तो यहां पर इसको F5 करके रन कराते और यहां पे देखिए आंसर क्या आया हुआ है 125 तो इस तरीके से ये, ये भी मेथड है जिससे आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं ओके